drops le cash, tu drops le cash, man. Hey, tu sais-tu, c'est grâce à moi, c'est un job. Scarface Martin Beats. 4.5 mm buzz. De la poutre à la potence à la bouche de mes canons. Marquez bien oh, Mais dans mon bateau, j'suis pas mal de l'eau. Pis c'est le backbone. Appelle Pas de quoi de beau, faut que ça pète dans salle. Rétablis le morceau comme un guiro. Pour avoir de quoi de beau, faut que ça pète dans salle. Rétablis le morceau comme un guiro. On dirait pas de chante, on dirait de gueule au mic, man. Flow, péding, badang, sur le casier judiciaire. Rap, ça défend. Scarface par tes beats, man, Scarface par tes